love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. السلام علیکم میں کیا عالم جی کیسے ہیں اچھا ایسے ہے کہ آج سین ہے امبریلا واٹر فال کا تو تھوڑا سا میں رہتا ہوں لیٹ اور ابھی وقت ہوا ہے پانچ بج کے بیس منٹ سوا پانچ منٹ نکل جانا چاہیے تھا شہری کا مجھے فون آ چکا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں سو ملتے ہیں کیا بکواس ہے یار آئی جے پی کے اوپر کنسٹرکشن کا ورک جاری ہے تو میں نے سروس رکھ پکڑی اور یہاں پہ یہ دونوں ٹرک ریس لگا رہے ہیں تو اس لیے مجھے سائڈ سے نکلنا ہوگا فقیر اے پی روڈ کے اوپر پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے اور یہاں سے ہم پیٹرول ڈلوائیں گے سب سے مہنگا پٹ سٹاپ آنے لگا جی یہ آ گیا آئی جے پی کا پی ایس او چول کی طرح ہوں گے یہاں کے ٹولی گی خرچے بابا جی فل کروانا ہے دو سو دس اشاریہ تین آٹھ I am turning it off ایک دو قطر تو پٹرول کے بچ جائیں گا تو رہا تھوڑا تھوڑا فل کر دیں بس بس بس بس کر رہے تو تقریباً تقریباً دو ہزار ساٹھ روپے آلموسٹ ٹین لیٹر تو ڈائناسور کا تیل نکال کے ہم نے اپنے اعظم سے ہم نے پوری بار رہی ہیں کافی عرصے بعد میں نے فل فکروایا ویسے تو آئی پریفر گوئنگ سلو لیکن کشمیر ہائی وے کو تھوڑا سا بھگا بھی لیں گے ہم یہاں پہ اس کو ٹیسٹ کر لیں گے یہاں پہ پروٹیکٹیڈ یو ٹرنس ہیں جن کی وجہ سے کافی خیال رکھنا پڑتا ہے اور پہ ابھی آنے لگا میں گوگلس کالر پہ دیکھا تھا کہ بند ہے سیونتھ ایوینیو ورنہ میں سیونتھ ایوینیو سے ہی جاتا ہوتا ہوں فیصل ایونیو اور فیصل ایونیو کے لیفٹ سائڈ پہ جو گرین بیلٹ ہے یہاں پہ اینیمل ہیبیٹیٹ بنایا گیا نیچرل ادھر گرین بیلٹ کے اوپر زیبرا ہے اور ہیرن ہے اور کافی رونق لگا ہوئی ہے so meanwhile I have been joined by Imran Saeed Lodhi doctor Ahsan Khawaja and Shahryar تینوں کو آگے رکھا جائے گا اور میں ان کو فالو کرتا ہوں آ جاتی ہیں بیچ میں so you have to respect them so that they will respect you in return یہ دیکھیں جی شہری صاحب ہمارا شاٹ لیتے ہوئے ہائے اور اب ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ جوائن کریں so we will be moving slowly Abbasi hotel سے ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اور اب ہم یہاں سے یہ والا راستہ پکڑیں گے یہ والے راستے کو پہلے ایکسپلور کر چکا ہوں میں ادھر سے لورا گاؤں کی طرف راستہ نکلتا یہاں سے نیچے جو کچا راستہ جا رہا ہے ادھر نوری آبشار ہوتی تھی جس کا یہاں پہ جو ہے وہ بینر وغیرہ بھی لگا ہوا ہے لیکن وہ ڈرائی ہو چکی ہے پہاڑ چیک کریں کتنے پیارے لگے ہیں ماشاء اللہ لاسٹ ٹائم میں ادھر آیا تھا تو کافی فوگ تھی ابھی ویدر کلیئر ہے I ride slow while descending down hill لیکن یہ تینوں کافی آگے نکل جاتے ہیں میرے سے جب اس طرح کا ڈسینڈ آتا ہے یہاں پر کنسٹرکشن ورک چل رہا تھا یہ برج انڈر کنسٹرکشن ہے اور آگے بلڈوزر بھی آ رہا ہے ایک سو یہ پیچ بیچ میں ٹوٹا ہوا آگے سے بلڈوزر بھی آ رہا ہے دریا ہے صاف شفاف پانی ہے اس کا چھوٹا سا بچہ ہی ہے جو بلڈوزر چلا رہا ہم پہلے تھوڑا سا آگے چلے گئے تھے تو آگے وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ راستہ ادھر سے بھی ایک جا رہا ہے اور ایک دوسرا کوئی جبری بازار ہے اس ادھر سے جا رہا ہے تو ہم نے یہ والا راستہ آف کیا ہے اور یہ فی الحال آف روڈ ہے لیکن گاؤں بڑا پیارا ہے یہ آگے جا کے کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ ٹھیک بھی جا رہے ہیں نہیں ٹھیک جا رہے ہیں شہری نے کنفرم کیا کہ ٹھیک ہی جا رہے ہیں یہاں کے ایک لوکل کے درخت ہیں اور ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے سائڈ پہ ندی بھی چل رہی ہے ٹھنڈی ہوا ماشاء اللہ یہاں پہ آ کے ہمارے گوگل میپس جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں ٹیونڈ اسٹے بلسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں